Popatrzcie. Znowu. Co to jest? Tablet z manty. Znowu kolejny magnetowid. Kolejny komputer Medion. Kolejny raz spotykam zestaw głośników, tym razem laptek. Kolejny zestaw od Mandy tym razem. to już to, że Popatrzcie, mamy Eboka. Kiedyś spotkałem się już, już z czymś takim. O, nawet, nawet działający. Trzeba by to sprawdzić. Mm, znowu mamy następny komputer. Znowu kolejny zabytek. I znowu się spotykamy z monitorem Samsunga. Popatrzcie co my tu dzisiaj mamy LG DVD i Philips też DVD Nie wiem czy się śmiać czy płakać, ale ostatnio trafiam tylko na same dele. Następny Dell. Osobiście nienawidzę Deli. Mnie to są złomy na maksa.